et rom. Uh, eh, det er sånn koffertsak. Oi, det er en bombe. Ok, ingen problem. Jeg skal hjelpe gjennom dette her. Det er bombe er min spesialitet. Ok, Hva har du foran deg? Hva ser du på kofferten for noe? Tre ting. Uh, det er en stor knapp. På det ene panelet så er det fire ledninger som går vannrett, altså. De går horisontalt, ja. Uh, er det noen sånne bokstaver på siden, Sånn tall eller bokstaver på siden av ledningene? Ja. Og det, det, jeg kan ikke se noe annet enn det. det Hva var toppen av? Vi leser hvilke farger du har. Eh, det er svart, hvit, svart, gul, rød, blå. Ja uh, uh. OK. Ta også kutt det. klikker, så jeg kutter den nederste ledningen. Ok, Er du sikker? Ok, da kutter jeg. Ja, det gikk greit. Kul. Eh, okay. Kan du sjekke på, på, bomba? Hvor mange batterier er det på utsiden av bomba? Om, om det er batterier på? Uh, så uh, okay. Samtidig ser se, at se etter sånn en slags indikator med tre bokstaver. Hva står det på det for noe? noe ok, ta også hold inne knappen. Trykk og hold inne knappen. Hvilke farger viser den opp på siden? Ok, klikk og hold. Ja. Den er, det er sånn lys på siden som er blå. Blå. Ok. Eh, når nedtelleren har et firetall i seg, hvor som helst, så trykker du eh, Så slipper du knappen. Slipp knappen når det er firetallet. Ok, når det er fire et annet sted her 28, 27, 26, 25, 24 Ja. Åh. Takk skal du ha. Jeg klarte det. Godt jobba. Hello. Så spiller jeg til altså Keep Talking and Nobody Explodes. Bomb Diffusing Manual. Så noen spillere trenger å ha den manualen her, mens de andre ser på dataskjermen. Så det er veldig viktig at de som bruker dataskjermen, ikke klarer å se manualen, og motsatt. av de som har manualen, ikke ser skjermen. For veldig mye av hensikten her det er at du skal spille over telefonlinja, egentlig. Så det perfekte er at du spiller over Skype eller noe. Eh, I manualen så finner du haugevis med haugevis av eh, oppskrifter eller løsninger på ting. Men du har ikke løsninger, for du vet jo ikke nødvendigvis hva Eh, de med kofferten ser. Og de med kofferten må prøve så godt de kan å formidle beskjeden videre om hva som skjer, og hva som har skjedd, og forstå beskjeden ifra du som sitter med løsningen. Og der kommer veldig mye av det som er spennende i spillet. Det er skikkelig vanskelig å kommunisere ordentlig. Særlig når du ikke kjenner spillet og sånt nå, eller kjenner disse oppgavene. For da sitter du og leser manualen. Oi, oi, oi, eh, ser det sånn ut? Ser det sånn ut? Ser det sånn ut? Nei, ok, eh, er det den? Er det den? Hæ, hvor er den hen? Ok, la meg lese. Ok. Step one. Og så må du bare lese teksten. Og det Første gang det kommer til en oppgave, så er det skikkelig frustrerende også. Eh, I begynnelsen, sånn som du så i demoen her, dette er veldig enkle oppgaver. Dette er den første bomba du kommer til å møte i spillet. Så derfor viser jeg deg nå. For det. spillet kommer etter hvert med vanvittig rare oppgaver. Sånn helt absurde oppgaver. Og du må rett og slett være flere spillere, altså flere som leser manualen for å klare dette her. Og ofte så er det sånn Ok, eh, jeg har da eh, løsningen her. Snakk med den ene. Ok, sånn ser det ut. Ok, og så snakker vi om andre mens han ene prøver å løse oppgaven i mellomtida. For det kanskje tar ett minutt bare for å lese gjennom de sånt Veldig mye informasjon må formidles, og det må tolkes, og det må, <laughs> oppgaven må løses. Det er sinnssykt stresspill til tider, men det er også skikkelig øh, belønnende spill å få det til. Det er ordentlig kult. Og når, hvis, <laughs> når eller hvis eh, han som er bomba, tar en feil, så kommer det sånn eh, Og da er det ille. Da, er du, da går nedtelleren fortere og fortere eh, ut ifra hvor mange kryss du har. Så hvis du har fem minutter til å begynne med, og du gjør én feil, så har du plutselig radikalt mista masse tid fordi tiden går fortere og fortere. Så det spillet her det er ikke et brettspill, men det er absolutt et kult eh, teamwork-spill, teambuilding-spill. Men det er også veldig gøy å spille eh, enten du bare er to eh, eller mange. Du kan ha mange som gjør hver sine oppgaver med disse manualene her. Du har de jakerne, jeg har de jakerne, og så ser vi hva som får til. Og <laughs> det, det rett og slett gøy spill. Og det er derfor jeg har lagd en video nå. For det, det er ikke et brettspill, nei, men det er allikevel den sosiale interaksjonen du ikke får med vanlige spill over internett. Altså, du kan gjerne sitte i samme rommet der, bare ha en laptop på den ene sida, og så har du det med maleren på andre sida, så ser du ikke på hverandre. Så ikke driv ut den tegnspråk og sånt nå, det er ikke lov, for du ser jo ikke hverandre. Men Keep Talking and Nobody Explores, det er iallfall tilgjengelig på Steam. Eh, jeg vet ikke hvilke andre plattformer det er tilgjengelig nå, men jeg skal sjekke ut, og så skal jeg skrive her nede på skjermen. Men absolutt en anbefaling. Dette er et veldig kult spill som alle bør prøve. Og altså, hvem vil ikke prøve å redde det for å sprenge opp? Det er jo gøy ut, det. Greit. Takk for at du så på denne episoden av eh, Brettspill med Takras, og i tilfelle her videospill. Men eh, jeg håper å se den i neste episode. Snakkes.